Tojik, uzbek, lakay, cigaro, hamasaday Yakun, Pariz, Yovon, Pırat, Turkmaniston Tojik, uzbek, bapeş, Moşinça, vukateş Salon, kalxoz, obot, salu, velin, obot Katlon, cunam, zuray, cami, botu, kuray Zamon, pro, botu, kukara, kukukuku Mercedes, Opel, segere, kukukuku Timavo, BMW, Toyota e Server Sahirai milyoner ра зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон чигарои шахзамон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат শিবরাত তোমার হামেশাই রাত জিগারো জিগারো করি সুমো দিগারো তাস্কিরি কুমেন ফাকাত কানালি জামন প্ররো জিগারো জিগারো করি সুমো দিগারো তাস্কিরি কুমেন ফাকাত কানালি জামন প্ররো қыздар отырып ішті тігер қатырып лақай қыздар отырып ішті тігер қатырып бойдақ жүрген бозбала гапыра алмас батынып бойдақ жүрген бозбала е гапыра алмас батынып той болсын е той болсын тойда қыздар жан болсын жүсте алып жігітлер кәкіліктей мас болсын бие жанын